Hei, kerrotko kuka sinä olet? Mä olen Maria Pudas. Äh, olen kuullut, että sinä harrastat käsitöitä. Kerrotko niistä? Jaa, käsityöt on minulle todellakin tärkeä harrastus. Kiva, että olet kuullut siitä. Mikä tekee sinulle käsitöistä tärkeän harrastuksen? ihan sinällänsä, että huomaa saavansa aikaa jotakin kaunista. Siihen saa kulumaan hyvin aikaa. Koko se prosessi alkaen siitä, että päätät tehdä jotakin ja siihen, että sä hankit ne tarvikkeet ja mallin ja sitten teet sen itse sen työn, niin se on aika pitkä prosessi ja se on kaikella tavalla semmoinen voimaannuttava. Oletko sä aina tehnyt käsitöitä? Kyllä, kyllä mä oon aikuisikäni tehnyt. Että mä oon aikaisemmin ollut erikoistunut sukkien neulomiseen ja siinä, siinä niin kehitellyt monenlaisia malleja, mutta nyt mä olen sitten saanut laajentaa tätä repertuaaria, että syntyy muutakin kuin sukkia. Mm-hmm. Mä oon kuullut kuitenkin, että se sun käsite on vähän niin kuin äh, lisääntynyt tässä viime vuosina. Kerrotko siitä, mikä sai sut niin kuin tekemään enemmän ja enemmän? No se vaan johtuu varmaankin siitä, että mulla oli enemmän ja enemmän vapaa-aikaa. Että aikaisemmin kun mä olin töissä, niin suuri osa päivästä kului tietenkin siellä työelämässä ja minulla oli perhe, mies ja lapsi. Mutta sitten kun jäin eläkkeelle, niin samanaikaisesti mieheni äkillisesti kuoli ja tytär oli muuttanut pois kotoa oma elämänsä, niin mä huomasin, että minulle jäikin tosi paljon tyhjää aikaa, jolla mä en oikein tiennyt, mitä mä tekisin. Mm. Ja tästä tuli minulle jonkunlainen semmoinen pelastava oljen korsi, että sain niin kuin jotakin järjestystä elämään ja ohjelmaa ja aikatauluja. Mm. Teetkö sä käsityötä kotona vai onko sulla joku tietty paikka tai yhteisö, mihin sä menet tekemään? No pääasiassa se tapahtuu niin, että on tietty paikka. Sotkamon kunnassa on erinomaisen hyvät mahdollisuudet tehdä kaikenlaisia käsitöitä. On kansalaisopiston opintopiirejä, jossa kudotaan, opetetaan kankaan rakentaminen ja kutominen. Samoin siellä on tämmöisiä ompelupiirejä ja nahka, turkisompelupiirejä, kymmeniä eri kursseja. Ja ne, ne kurssit ovat kyllä todella tärkeitä paitsi sitten siellä oppii tekemään käsillään, niin siellä tapaa ihmisiä, jotka ovat samoista asioista kiinnostuneita. Oletko sinä löytänyt uusia ystäviä sitä kautta? Kyllä. Se on aivan uskomatonta ollut, että kun minäkin olen nyt muutaman vuoden vasta Sotkamossa tällä tavalla ympäri vuoden asunut, niin ne ihmiset kaikki oli niin kuin vieraita vielä viime syksynä. Mutta tuota, mikä on luontevampi tapa tutustua uuteen ihmiseen kuin, että tehdään yhdessä jotain. Että sieltä, sieltä, on löytynyt kyllä todella mielenkiintoisia uusia tuttavia, ystäviä. Mitä sinulle, jos ajattelet kokonaisuutena nyt tämä käsityöiden tekeminen, niin äh, mitä se sinulle merkitsee sinun elämälle tällä No, tällä hetkellä se antaa kyllä tämmöistä rytmiä, aikataulua, jotenkin mä olen no, entisissä elämässäni el elänyt kellon kanssa ja lukujärjestyksen kanssa, niin mä, mulla on tämmöinen tarve aikatauluttaa elämäni, vaikka mä yritän siitä kyllä oppia pois, mutta kyllä joka päivällä pitäisi olla jotain tärkeää tekemistä. Niin, niin näillä töillä me on kyllä saanut sen aikaan, että ne on minulle tärkeitä. Ja sitten samalla tulee aina sovittua, että tavataan siellä ja siellä ja joku tapaa siellä sitten niin kuin ihmisiäkin, että ei se ole ainoastaan se, sen ihan sen työn loppuun saattaminen, mutta siinä niin kuin hoidetaan sitten näitä tämmöisiä monia tärkeitä ihmissuhteita samalla. Mm. Voisitko suositella tällaista toimintaa ystäville, jotka eivät, eivät harrasta vielä voin suositella ja olen suositellutkin ja suorastaan ylistyspuheita pitänyt. Ja olenpa joitakin saanut matkaankin. Että se on ollut kyllä mukavaa, kun <clears throat> joku oppii sukan kantapää tekemään, mutta riemuissaan se sitten laittaa viestiä, että nyt mä, oon valvelu, nyt mä osaan sen. Hyvä. Kiitos. Haluatko sanoa jotakin muuta vielä käsityöharrastuksesta? Kiitos. Minä oli oikein mukava, kun sain kertoa näistä mielipiteistäni. Ja minulle ainakin tämä on ollut todella tärkeää. tärkeää että en tiedä, millä, olisin, millä muulla toiminnalla olisi voinut saada näin myönteisiä ja positiivisia kokemuksia kuin tälle. Kiitos. Kiitos.